hammaga bir assalomu alaykum hozir bitta e, bizani faol o'quvchilarimizdan bittasi risolatdan bizga savol keldi mana bunaqa dumaloq e, e, yuzalarni ochish ya'ni dumaloq teshiklarni ochish qanaqa qilinadi misol mandan keyin ancha bo'ldi shkop yasash bo'yicha so'ragandinglar o'sha dumaloq hozir ochish asnosida hozir man aniq o'lcham bo'yicha ochmayman baribir ketma ketligini tushuntirib ketaman sizlar o'sha bo'yicha davom ettirib ketsanglar bo'ladi hop endi davom ettiradigan bo'lsak to'roq boshlaydigan bo'lsak hozir mana dumaloq shakllar qanaqa qilib ochilishini man sizlarga ko'rsatib beraman hop maksimiz mana o'zini default holatida hozir maks bo'yicha videolar olmayotganligi sababli ham o'zim man setaplarimni o'chirib tashlaganman o'shaning uchun holatga kelib qolgan Hop, mayli bizga hozir narsa zarur emas. Front kod olamiz. Front view dan xolasela silindr chizinglar, xolasela otasidan chiqib qolganini sirkl chizinglar. Ikkalovi umuman hech qanaqa ahamiyatga ega emas. O'lchami misol sizlarga o'sha kerak bo'lgan e, teshikni o'lchamidan kelib chiqib qilinadi. Masalan, 45 sm dilu. O'shanda 90 sm lik shkaf shkop o'rni ochilmoqda agar oltmish degan bo'lsanglar standart e, misol bitta shkop eshigini tabaqasi bo'ladi deb ochganinglar yaxshiroq manimcha e, perspektivaga o'tamiz endi misol e, bizada bu bitta hate segment degan narsa bor bundan otashisizlar oddiy ekstrut qilingan o'sha sirklga aylanishi kerak bu narsa ho'p buni endi balandlik bo'yicha misol o'zizga kerak bo'lgan balandlikka qo'yasiz masalan bir yarim metr deylik bir yarim metr mana tepalikda joylashyapti keyingi qiladigan ishimiz convert to edable polini bosib olamiz to'g'ri bosib turib mana bu yuzani o'chirib tashlaymiz va misol mana bitta qishish ya'ni burchi boshlangan joyi buni ham yuboramiz beshni bosib turib endi mana bu pastki qismni yuboramiz ikkini bosamiz va ikkita chekka qo'rg'ani belgilaymiz shiftni bosib turib pastga tortamiz va hozir man snap settingsni ham to'g'irlamagan ekanman enablex controls yoqib qo'yib shift bilan o'sha enterga mana olib chiqib qo'ydik bizada anaqa holat yuzaga keldi qanchadir qalinlikka ega bo'lgan obyekt ho'p endi buni nima nima qilamiz masalan deylu bunga qalinlik berishim kerak mana bu yerda qanaqadir qalinlik berilgan ekan qalinlik berish bizada muammo bo'lmaydi berishdan oldin faqat bunga turbasimizni bera olishimiz kerak chunki dumaloq chiqishi kerak bizlar obyekt turbasimiz bitta dona berib konvert qilib olsanglar bo'ladi mana bitta dona beradigan bo'lsanglar mana obyektinglar silliq holatga keladi konvert polga qolamiz hop o'rtadagi mana bu qovurg'a bizga kerak emas shuning uchun o'rtadagi qovurg'ani olib tashlaymiz va shell beramiz bunga shell shell beradigan bo'lsak mana o'sha obyektni bir xil masofada mana o'stirish imkonini beradi mana bu shell misol narigi o'ziga boshqa misol ekstrud berib turib qalinlik bergandan ko'ra yaxshiroq tomoni nimasiga yetirgan bo'lsa mana bu qovurg'ali yon tomonga ham orqa tomonga hamma tomonga bir xil ta'sir qiladi shu sababdan shu yerdan foydalanamiz ho'p mana ishkopi e, ma'lum bir qismini yasab oldik hop mana ishkopimizdan ham qovurg'alarga shiyib ketib qolgan ekan bosib hozir mana bunga to'g'irlab chiqamiz hop to'g'irlashimiz uchun mana e, grid pointsni vertexga o'tkazib qo'yish kerak hammasini ham chegarasini ham kinoni umumiy turib bu yoqqa tekislash kerak bo'lar ekan balandlik bo'yicha ham tekislab qo'yib yurish kerak hozir manimcha turbusimizdan keyin o'zgarib ketib qoldi o'zi bunaqa bo'lishi kerak emas edi mayli asosiy vazifasi mana bunaqa holatga olib kelib oldik turbusimizdan keyin o'zgarib ketib qolibdi hop mayli muammo emas boshqatdan sirkldan emas bo'ladi aytib qoladigan bo'lsanglar creation metodda hop yasab oldik mana bu yerda interpolationda misol sakkizta deydigan bo'lsanglar qo'rg'asin sonini keyin konverterda biz plan qiladigan bo'lsanglar mana anaqa paydo bo'ladi sizlar keyin bunga ekstrut berasizlar bu mana shu usul yaxshiroq bo'lishi kerak boshqaruv to'liq o'zinglarni qo'linglarda bo'ladi masalan oltmish santimetr deydi 60 6 santimetr поли poli басып bosib turib mana ikkita qo'lqon belgilaymiz shift bilan pastga tushiramiz hop 0 nol 0 ham mana nolga to'g'irlaydi hop yana bitta sirkl chizib olamiz hali shell berishdan oldin bu sirklimizda nima vazifani bajaradi buni biza convert to edable spline bosib тұрамыз past qo'rg'alarni uchiramiz ahamiyat bergan bo'lsanglar shkopni bitta eshigi bor edi eshigi o'sha shkopni o'zidan sal kattaroq ekan o'shani chizib olamiz masalan deylik hamda mana bitta rektangl chizib oladigan bo'lsam hozir man aynan shu shkopni ko'rsatib berayotganim yo'q shunga e, e'tiborli bo'lasizlar kelganda o'zinglarga misol kerak bo'lgan natijadan <clears throat> olishinglar uchun bir yuz oltmish deymiz mana man taxminiy e, o'zimga yoqadigan bitta shkop qilmoqchiman mana mana hisob yotaman yana to'g'rilab to'g'rilab buni qaraydigan bo'lsak qaranglar siklimiz mana ekan ham birleştir oluş olish kerak et. birlashtirib olish ne? qiyin narsa emas to spline bosamiz hop ikkini bosib turib mana bu nuqtani to'g'ri qo'rg'on olib turib shift bilan tepaga ko'taramiz yeni bosib turib aylantiramiz buni ani bossanglar ben bu aniq graduslarga buradigan obyektga keladi hop bundan ikkita nusxa olamiz bir bosib turib mana pastga olib tushamiz mana mana tomonlarini ham mana ikkalovi mana birlashgan nuqtasidan mana ishimiz ctrl al cornerga o'tkazamiz hop endi mana bu ikkita birlashgan joyiga biz nuqta qo'shishimiz kerak bu cross section yordamida mana qilinadi e, cross section nima uzr cross insert mana ikkita ulangan joyiga mana nuqta qo'yib beramiz ikkini bosamiz mana bu ulangan joyiga qo'yilgan nuqtalardan mana birni bosib turib konturlarni bosib beltga qilamiz belt qilganimizda bizda ham bitta yumshoq burchaklar paydo bo'ldi o'sha burchaklarni endi hozir endi cornerga aylantirib olamiz endi mana splaynni to'g'ri sirklni endi birlashtirsak bo'ladi bir bosamiz konturlar belt qilamiz Xo'p, endi misol mana bu qovurg'alarni dumaloq holatda ushlab qolishimiz kerak bo'ldi. Ushlab qoldik. keyingi qiladigan harakatimiz nima bo'ladi unga sel yoki ekstrud berish kerak bo'ladi hozir sel berdim masalan endi misol agar qovurg'asini to'g'ri misol mana bitta tashkil qilib bo'lsangiz, bo'lsanglar face extrude berib turib qovurg'asini misol har bittasini cho'zib to'g'rilab burchaklarini qilib chiqadigan bo'lsanglar sizlarda bunaqa muammo bo'lmaydi xudo xohlasa xohlasanglar hmm. mana bu sirkl e, sirkldan yasalgan obyektimizdan ham sela bo'ladi bu narsani qanaqa qilinadi hozir ham ko'rsatib beramiz hop bunga sel berasizlar tashqarisiga hop convert to double poly to'g'ri bosib turib misol e, o'sha o'zinglarga kerak bo'lgan mana e, obyektni tashqi chegaralari bilan birlashtirasizlar misol mana bu tepa qismida qanaqadir misol tekis chiqish kerak bo'lgan joylari bor bu joylarni hammasini tepaga ko'tara olasizlar masalan e, maksimal nuqtadan maksimal nuqtasini mana bu obyektimizni maksimal nuqtasi bilan birlashtirasizlar va bizada mana bitta bitta zo'r komanda bor make planar degan qatorda mana bitta misol bitta o'q tanlaysizlar hop bizada mana y o'qi ekan y o'qi bo'yicha mana tekisladik va bizada mana bu obyekt paydo bo'ldi buni misol triangulyatsiyasi ham hammasi o'sha to'g'ri tashkil qilingan ya'ni flow bor poligon e, oqimi to'g'ri ketadi control n bosib olasizlar va mana bitta misol e, clear all bosib olasizlar endi ham ichki burchaklarga keladigan bo'lsak manimcha mana shu metod yaxshiroq bo'lishi kerak ichki burchaklarni hammasini belgilaysizlar smoothing groupga bir berib qo'yasizlar o'shanda e, ichkarisidan buni qaragan paytinglarda sizlarda tekis ko'rinadi xo'sh endi ustki ustki qismiga agar misol man ko'proq qo'shmoqchi bo'lsanglar mana endi qo'lda chizib chiqishinglar kerak yoki reykalar yordamida chiqsanglar bo'ladi umuman olganda video shundan e, shu mana shu vazifani bajarishdan iborat edi xolos sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha har salomat